Hola, muy buenas, soy Más Gaming, estamos en este Play Tale, este capítulo 14, Lazos de Sangre, y bueno, vamos a continuar donde lo dejamos, justo después de ese sueño, y bueno, a ver qué tal. It is done. Can I go and see my mother now? Only the Grand Inquisitor may say. But you told me. My words are of no importance. Only those of the Grand Inquisitor. But be sure, you are very precious to him indeed. Bueno, pues aquí estamos Pues aquí estamos con Hugo, estamos en este, digamos, como cuarto donde nos han metido. Bueno, ahora nuestra misión es, eh, esto, estamos, a empezar en una fábrica, Vamos a empezar en la fábrica de pisanguis y bueno, vamos a ir avanzando poco a poco, eh, vamos a ir por debajo siempre de la fábrica, ¿vale? Por las entrañas, entonces, gateando con Hugo, entonces, vamos a ir pasando la, digamos, la la fábrica y la vamos a ir dejando justo detrás nuestra y justo enfrente vamos a pasar la iglesia y ya pues bueno ya por ahí iremos poco a poco pues hasta la prisión donde está la madre de Beatriz entonces vamos allá de Beatriz de Beatriz de Rum y bueno espero que os guste vamos allá empezamos por este armario empezamos metiéndonos aquí y ya de aquí todo para adelante. Vamos a ir así todo el rato. Los armarios van a ser los totales protagonistas, van a ser lo que nos, van a ser lo que nos ayude a la hora de estas alucinaciones de Hugo de la cabeza con la, por la mécula y bueno decía que mm, los armarios van a ser los protagonistas pues nos van a ayudar a, eh, a la hora de poder cubrirnos ante los monjas que hay aquí enemigos y bueno, pues son los que nos van a ayudar en este trayecto, así que vamos a continuar y espero que os guste, vamos allá. think of Vitalis. Your ordeal is nothing compared to his. que tener mucho cuidado porque nos pueden ver en cualquier momento. Y bueno, sobre todo, donde coge la pala eso, que no sea justo allí, eso nos ayuda. Y ahora pasamos por abajo, por aquí abajo justo a nuestra derecha. Y hay que tener cuidadito por aquí. Pues, Hugo, como veis, está enfocado por buscar a su madre. <laughs> Normal. Y eso, nos tenemos que... Ahora nos vamos a tener que proteger de los alquimistas. Y bueno, hacer que no nos vean, claro. Es vital que no nos vean. Vital. Ahora vamos por el otro lado. Vamos muy bien de momento. Yo diría extremadamente bien. Cuidado con los alquimistas. Hay que tener mucho cuidado. Un cuidado enorme. Vale vía libre segunda mesa como veis estamos pasando todo por debajo todas las toda la fábrica como dije y bueno sobre todo hay que tener ahora cuidado con estas botellas porque alarman a, vamos, a todo el mundo nos quedamos aquí dentro algo menos porque viene por ahí uno creo tiene un alquimista por aquí que no nos puede ver pero mucho cuidado. Yo que puedo salir. Cuidado ahí con botellas. Vamos por aquí. No este roto. Vale, seguimos por las entrañas. Llegamos hasta los alambiques. Cuidado ahí. Alquimista. A la vista. Alquimista, a la vista. Continuamos. Y ya creo, dejamos la fábrica a un lado. Y vamos justo arriba a la iglesia. A la parte de la iglesia. Y esta parte también es esta es muy chunga. Esta parte. Como veis, esas tres botellas son, vamos, son enormes. so, because that's all we'll be able to produce. It is already a miracle that Vitalis' body can take such quantities of episanguis. His faith protects him. It protects us all. That was it. was it? Eso es queda con algo. Lo he tenido, eh. Joder, macho. He dado con algo. just reached the objective. I hope so. Because that's all we'll be able to produce. It is already a miracle that Vitalis' body can take such quantities of episanguis. His faith protects him. It protects us all. no sé con qué he dado. Con el taburete a lo mejor. Es raro. Porque tengo que bajar ya por allí. A ver. Ahí. Me tendría que dejar. Claro, es que me ve. Me ve. Me ve en ese momento. Perfecto, ya estamos en la zona de abajo, Y ahora ya, pues, oh, uh, pasamos a la iglesia. En una zona ya qué pasamos Vamos por aquí. Esperamos un momento. Subimos por aquí arriba. Perdón, bajamos. Y vamos por aquí, por donde está el alambique, pasamos por debajo. Y ahora nos quedamos aquí en las escaleras. esperamos a que se mueva. Se tiene que mover ahora el alquimista y ahora nosotros subimos por arriba. Y ya está. De momento vamos muy bien. La trabajo. Ah, no. Pues no, subimos directamente esos. Esto, el juego, hay que jugar con el humo, porque el humo nos ayuda mucho y bueno, pues nos ayuda a ocultarnos, claro, vaya. Entonces, pues cada humo tenemos que darle ir ocultándonos. Ahora lo, estamos haciendo genial y ya entramos ahí. Perfecto, vamos por la mesa y ahora ya dejamos a nuestra espalda la fábrica y llegamos a la iglesia esta iglesia enorme porque es enorme Eso ya estamos ahí. enough I demand to see Vitales now The Rad Inquisitor is very busy I am the Archbishop I represent the Pope Señor The mission of the Grand Inquisitor is sacred. His mission was never approved by the Church. I see here only heresy and occultism. And you... Ahí está otra alucinación de Hugo. Una alucinación más. Vamos, continuamos. Vale, esta parte es chunguísima. Así que ahora hay que tener bastante cuidado. Pasamos al famoso armario, al marito. clearly mentions the ascension y ahora esperamos a que se vaya un alquimista. I knew it. The Roman nobles isolated him from the people and worshipped him in secret. Maybe an ancestor of Hugo de Rune. Continue. They're talking about me. Vale, continuamos. Nos metemos aquí y avanzamos. By freeing the country from the bite, the Grand Inquisitor will gain the adoration of the people, and with it, unprecedented political power. Archbishop Gautier's presence here says a lot. The Pope's court is worried, and so they should be. Serves them right but not intervening earlier. Ahora ya está la parte del puente de la iglesia, que ya ahora lo que vamos a, es bajar abajo al rezo, donde están los asientos y ya pues ahí pues tenemos secuencia y ya pues seguimos avanzando. no. Mm, venía, no me da cuenta, venía de ida. Qué pena. Qué pena, oye. Venía, venía de, de ida. el alquimista este, que es una pena. lo estaba haciendo ahora Prima macula. Es una pena. the cusp of the first threshold, oh, no. devours the lost carrier, or walks beside the one who tames it, master or slave, order or chaos. <sighs> But how can we be sure? Hey! What's that? I must go and take a look. Never mind. Pues he tenido una suerte enorme. Just an empty space. Oh well. Tenía que haber entrado por ahí. chulísima esta parte. ¿eh? Es, muy, es muy difícil. Bueno, ahora ya bajamos y ya está. She's in the basement, they said. I have to keep going down. Ahí está. Grand Inquisitor, the Archbishop has arrived. Perfect. Bring him in. Gonzales. Monseigneur Gautier, I trust your journey went well. Now spare me your niceties. We grow tired of your little game, Vitalis. A game, Archbishop? <laughs> Can a game change the future of the world? Listen to yourself. You have completely lost your mind. And all this is... Uh, if I may, it's important. We have the blood of Hugo de Rune. Have you tested it? Yes. A alas, Monseigneur. The boy should have reached the first threshold already, but it seems something in his blood has slowed the process. The macula is still in its original state. No matter. If the books are correct, my blood and his will be bound. When he reaches the next threshold, I shall reach it with him. considers you a threat. Vitalis Benevent, you are to be excommunicated. One can excommunicate a man, Archbishop, but not a saint. Your Inquisition is over. Meaning that a new era commences. One where puppets, such as yourself, will kneel and beg me to save them. He is with us. Very good. Go and see whether Beatrice Doreen has regained consciousness. He's scary, and I have to follow him. Why does she keep resisting like that? We have the same goal both fight the plague. Only our methods differ. Her daughter is making the same error. <sighs> Stupid. But the brother, he is unique. He might understand. Unique. I'm unique. Ahí vamos, perfectos ahora. Ad ignem. Ad lucem, sir. So, you saw the Grand Inquisitor? Yes. The blood of the carrier flows through his veins. The conjuration will take place. Splendid. The end of the plague is nigh. Indeed. But do not lower your guard. Huh? What's that? Ay, me, ha, me ha adelantado. aquí, aquí hay que entrar a, hay que, aquí hay que entrar al jardín. Congratulations on capturing the child. We've been after him for weeks, and then he simply turns up here asking to see his mother. Huh. It <laughs> Seems he has a sense of humor that he won't be keeping for long. I have to go and see his mother myself. What's he going to do with que tengo que hacer. Es que así me lío. Congratulations on capturing the child. We've been after him for weeks. And then he simply turns up here asking to see his mother. Huh. <laughs> Seems he has a sense of humor. That he won't be keeping for long. I have to go and see his mother myself. What's he going to Ahí estoy, ahí estoy. ya sé el lío. ¿Qué me va a costar. Nicholas, congratulations on capturing the child. We've been after him for weeks. And then he simply turns up here asking Ahora me cierro. Tengo que ir por arriba, ¿no? Claro. As I was telling you, this guard was devoured, but not completely. His bones were cut up and taken away by the rats. For what purpose? To incorporate them into that material mm-hmm. we find everywhere. You mean their nests? They use our dead to build their nests. Precisely. and if we do nothing, at the rate the dead are accumulating, the nests will eventually join together to form one giant nest. It's just a matter of time. So let us pray Tiene que haber otro pasadizo por aquí. I won't find Mom without you. O pues si es que tengo que ir ahí porque se los comen. yo creo que sí. Vale, vamos por aquí. Vale, subimos, ahora sí. Esto me suena más. Vale, vale, ya está, ya hemos pasado. Ya hemos pasado el umbral. <clears throat> vale, seguimos por aquí. Por el otro lado. si consigo que no me pille más. Pues si no... Nada, se va. Perfecto. Ay, que sueltan las ratas. Ah, Why can't I hear you like the others? Seeing as we have to transport them. You have nothing to fear from them. Meticulous crossbreeding and a little alchemy has tempered their instincts. Not to mention the radical change <sighs> Good. Hey, kid. Help me. No. Help me. What's wrong with him now? Hey, oh, no. die quietly. I'm trying to work here. I'd rather he waited. Rats prefer fish. Damn you. You'll all go to hell. You and your fucking Cuidado, rats. cuidado aquí. Cuidado aquí. ¿Y ahí? Vale, vale, vale. Fuera de peligro estamos. Uf. Uf. Entramos. Your death is not an end. for your blood shall nourish a new race of angels. They shall be your children, your pride. It's Harbin. Hostia, no, les quitan la, las almas, tío. Están las almas por aquí, por aquí. Seguimos a Nicolás, ya lo hemos pillado. Y ahora sí, estamos en la parte clave. Estamos llegando ahora y ahora tenemos que volver a meternos por aquí abajo. rune Such an educated woman. She should have joined our side. Oh, no, she's way too stubborn. But no match for our torture. Estamos llegando ahí. Uf. Cerrados. Solo hay que buscar otro hueco, como el que hemos encontrado. believe me. At least here your carcass can still be of value to our alchemists. Think yourself out. lucky. Oh, bastard. Vale, continuamos. Creí que era el otro, pero no, está aquí. Seguimos por aquí. Kid, what the hell are you doing here? que vamos llegando ya. Estamos en la zona clave. Magistrate for the last time, will you answer my questions? Mummy? Uh, mami Hugo? Ah, ah. But, but... So they... Amicia said you were dead, but you're not. Amicia? My darling. You must go. If they find you here. No, I'm staying with you. Oh, Hugo. Did they take your blood? Oh my god. All right, Hugo. We'll go together. But you have to find the keys. They must keep them in the room at the end of the corridor. Can you make it there? Off you go then. Go. Lo tenemos, lo tenemos, por fin. editaré porque esto es una pasada. My hero. How do you feel? Your head. It it talks to me all the time now. And what does it say? It says it wants me to join it. The first threshold. Tommy, I'm scared. We'll never get out of here. We don't have a choice. If I am with you, the voice, are you ready to reply? Hugo, can you hear them? Yes. They all have the same voice. The one that... In Berium. My head hurts. Don't try to ignore it. Embrace it completely. Don't be afraid. Yes. Vaya, me he liado con el Imperium. Everything is all right. Now, you're going to tell them to move so we can get out. Go on, but stay focused, or they'll become dangerous again. It, it's working. Well done. You see? headache's gone. It was the mercury, but you answered it. Let's get going. ir por fuera, sí. Ya Ya, aquí me ve. A ver qué puedo hacer, espérate. está. Seguimos. Oh, these roads are in a terrible state. How are we going to deliver this? All we need now is to lose one of these cages. Be careful. they do to them? They make them eat people's blood. Really? Yes, it's strange. I can feel the black rats, but not these ones. I see. We need to find a way to get out of here. Vamos, vamos. Perfecto. Uf. Lo estaba haciendo bien ahora, ¿eh? No, No, no, no, por aquí todo. No, es que se me ha quitado, macho. A ver. tío. Tell me if you feel poor. Yes. Pero me meto en, la, en mi propia trampa, tío. <sighs> Se me ha lado will make you tired, that's all. Tell me if you feel poorly. Yes, Menos mal, tío. It's the blood that decides. It's complicated to explain. But Amicia doesn't know. No. I'll explain later. We had an argument, Mommy. It's all right, my darling. Let's get out of here, huh? Bueno chicos, pues poco a poco nos vamos acercando a esta parte final, después de tanto, después de tantos intentos. La verdad es que no me había costado tanto lo pasado pasándomelo solo, pero bueno, son cosas y bueno, nervios y cosas, pero ya está. Vamos allá. So, Beatrice. You are reunited with your son at last. I know what you have done to him. You have taken what you wanted, now let him go! oh, you insult me, Madame Rune. Your son is the natural carrier of the macula. And it has not yet finished with him. Which means, neither have I. But this you know. Vitalis, let us finish this. Nicholas, you cannot understand. You feel it as I do. Do you not, boy? We are bound by blood now. What do you think, Hugo? Your family grows larger, huh? beg of you. I promise to help you, but allow my son to leave. His destiny is not to be a Darun. His destiny is to be here, at my side. You are a monster. A monster? Madame, you have yet to see just how You have to hold on, I don't feel... There's a reward for he who kills her! Be strong! Prima Macula. Vamos, vamos. Continue! Vamos, Hugo, vamos. I'll tell you everything you want to know. Come on! Yes! The threshold awaits you! Ah, me ha venido a mí, tío. Es que tiene que acercarse. ver Se tiene que acercar, si no, no hago nada, tío. Vamos, vamos, vamos. Otra vez. Hugo, make it quick and clean. Say goodbye to your mother, boy. Don't! oh no! I I'm sorry, Hugo. Attack! Kill her! what do I do? I have the honor of killing the carrier's mother. Just a child! <laughs> <laughs> finished. The future depends on you. Pero... There's a reward for he who kills Be strong. The Prima Macula. It's Continue. Stop torturing him. I'll tell you everything you want to know. Tiene que salir de aquí. Ahí, ahí. Vamos. Subir. Es que no le he podido dar ahí. Joder, macho. No le puedo dar ahí, joder. Ese, le tengo que dar cuanto antes, pero como es el que más tarda... Tarda ahí mucho. A ver... <laughs> Attack! Kill her! what do I do? I have the honor Vitalis, of killing the carrier's mother. Just a child. I'm Mommy, I want to go home! You don't have a home anymore. You're ours! God! You Mommy. are the beginning of the do conjuration! The future depends on you! Why are you doing this? Archer! Why? Leave me! Es chungo porque le da por el otro lado. Muy difícil. Tengo que ir matándolos uno a uno, pero teniendo cuidado. Teniendo bastante cuidado. A ver. Hacerlo una vez más y si no fuera. Hugo, I make it quick and clean. Say goodbye to your mother, boy. oh no! Did I kill him? I'm sorry, Hugo. Attack! Kill her! Wait, what do I do? I have the honor Vitali, of killing the carrier's mother. Just a child. You don't have a home anymore. You're ours! That's Gods! You are the beginning of the don't conjuration! The future depends on you. como si me la repelieran. Ya, esto me pasó a mí cuando me lo pasé. La verdad es que me costó bastante. Esta... Eh, aquí sí que tarde. Que ya son combates y cuestan. Oh no! Did I am sorry, Susan. Attack! Kill her! What do I do? I have the honor Italian, of killing the carrier's mother. Just a child! She's mine! I'm dead! Mommy, I want to go home! You don't have a home anymore. You're ours! That's God. not true! You Mommy, are the beginning of the conjuration! The future depends on you! There's a reward for he who kills her! Be strong! Prima Macula, it's reacting! Continue! Stop torturing him! I'll tell you everything you want to know! It's too late! Come on! The child is weakening! Yes! Devour The threshold awaits you. Pass to the other side. No, Hugo, don't listen. My son, don't forget who you are. That's enough. Vamos, vamos. Normal, normal, Me estaba costando esta parte. Hugo, say something. Hugo, can you hear me? He is powerful, but he has not reached the threshold as we'd hoped. Do you know why? Amicia. It's Amicia. How tiresome. But he's close now. And we have other pawns we can play. Take her away. Leave him alone! What else do you want? <laughs> A lot more so much more. And you will stay here with me to make sure we get it. Do not worry, Hugo. I have complete faith in you. We shall succeed. Bueno, ahora sí, espero que, se, que os haya gustado y nos vemos en Reminiscencia, en el capítulo 15. нажимаем.